BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Mainz im Dezember 2017. Open Tor! Tor! Tor! Shinji! Shinji! 89. Wir gewinnen das Spiel! Shinji beendet die schwarz-gelbe Negativserie und sorgt für pure Ekstase. Genau dafür ist der Experte. Ob in letzter Minute, im Derby oder im Pokalfight gegen die Bayern, er scheint der Mann für die wichtigen Tore. Zu seinem Ehrentag lassen wir seine schönsten Treffer nochmal Revue passieren. Happy Birthday, Shinji! Platz 10 geht an eine wunderschöne Kombination zum 2 zu 1 Last-Minute-Siegtreffer gegen die Wölfe. Auf Rang 9 dann ein Kunststück, der gelupfte Seitfalls hier im Pokal gegen Sandhausen. Auf der 8 Shinjis Volleykracher in Köln mit Schmackes unter die Latte. Auf dem siebten Platz dann ein Tor für die Geschichtsbücher. Mit dem Sieg gegen Gladbach macht der BVB die deutsche Meisterschaft klar. Ein Tor aus der jüngsten Vergangenheit schafft es auf Platz 6. Volley-Seitfallzieher gegen Freiburg. Und auf der 5 ebenfalls ein Treffer aus der aktuellen Saison, diesmal gegen Augsburg. Ein Lupfer fürs Poesiealbum. Und jetzt mit Köpfchen. Dieser Derby-Treffer hat ohne Frage einen Platz in Shinjis Top 10 verdient. Für uns Platz 4. Und gleich nochmal gegen die Blauen, ähnlich wie in Augsburg und doch so viel schöner. Platz 3. Nicht ganz so spektakulär, dafür aber umso wichtiger. Shinjis Tor im Finale gegen die Bayern. Rang 2 für den Auftakt einer unvergessenen Pokalnacht. Und dann der Platz ganz oben auf dem Treppchen. Shinji trifft in seinem ersten Derby gleich zweimal und krönt sich zum Derby-Helden. Sein Stich ins Schalker Herz unvergessen.